Добре дојдовте во мојата чудесна земја. Секојдневно се давам во мисли. Црно-бели мисли. А никаде ви ножи. Како да сонцето заборавило да ја огреје мојата Македонија. Мојата чудесна земја веќе подолг период. Сведоци сме и живееме во време на политичка нестабилност, гласни поделби, религиски борби, финансиска криза, како што вели баба ми, лудо време, не знаеш дали да се смееш или да се плашиш. Човештвото од една страна е причинител, а од друга страна ги трпи последиците на тоа поделено и лошо уредено општество, кое е на вистина лоша комбинација. Политичката нестабилност и последиците кои ги создава се најдискутабилните теми овој период и речиси сите станавме експерти па да продискутираме. Враќајќи се на назад, имавме група која протестира и група која контрапротестира. Ке се случи ног на долгите ножеви, ке му палиме свеќа на гробиштата, полуписмени мафијаши. И сега ја имаме онаа третата, онаа летачката. Името не го даваме. Медин, Австралија, Германија, Швајцарија, која е се освен 100% патриотска. Сите приказни сами за себе, кои се најраскажувани од оние кои не се занимаваат со политика. Едноставно, само ја бистат. Ете тие, драги мои, се најопасните. Меч со две острици, експерти во недоглед, неми или делумно неми наблюдувачи кои не придонесуваат ништо за обштеството, а оставаат последици миролюбиви зелови ги намаја и едните и другите, не завземајќи никаков став. Кога зборувам за последици, сигурно ќе се запрашате на што точно мислам. Еј, луѓе мои, свестете се, се повеќе сме поделени, распределени, но најмногу од светот отделени. Меѓусебно се напаѓаме, се препукуваме, се навредуваме. Сосема ниско и неморално. Сме ги заборавиле вистинските вредности кои ни ги дал Бог. Сме заборавиле на љубов, на мир, на спокој. Пријателства се завршуваат, вербални војни се започнуваат. Рани кои болат многу повеќе од оние физички нанесените. Печат, жар, насилство, понижување, нечовечност и сето тоа резултат на говорот на омраза Говорот на омраза не би доношило. Шило, кое за таргет ги има социјалните мрежи како оружје број 1, каде се пишуваат колумни без стручна подкованост. Или, како што милуваат да кажат мои гастромичани, од ракав се треснат зборови, анализираат различни ситуации. Абе, експерти, нема што. Секој има право да искаже своје мислење, да изрази незадоволство, но не и да потикнува насилство, не и да повикува на немири, да промовира или оправдува омраза. Но што не чуди? Македонски ген, ген за омраза. Зарем не мислите дека говорот на омраза ја достигнува својата кулминација и доминација? Еве еден типичен пример. Муагатот, помеѓу две соседки кои го пијат утринското кафе, озборувајќи ја третата, е говор на омраза и свестете се. Ист воздух делите, на иста маса до вчера сте седеле. Чудно, смешно, атипично за нас. Затоа запрете, разбудете се и помислете со срцето. Ке дозволиме ли сето ова лудило да продолжи? Ке дозволиме ли да скршнеме од правилниот пат? И ке ме прашате, а кој е правилниот? Драги мои, правилниот е оној по кој разумот не води, потоа срцето, затоа што ако знаеш каде припаѓаш, знаеш и што сакаш, а ако знаеш што сакаш, ти си разумен човек. Ќе дозволиме ли да се промениме, да собереме се и да го фрлиме зад себе, да го отстраниме говорот на омраза. Но нема ли тогаш Daí você pega a mão do Eu vou